Penuh keraguan Penuh tekanan Terasa seperti beban Bikin cemas tak tertahan Santailah aku memahamimu Yakinlah percaya dirimu Kamu tidak akan jatuh pegang teguh yang kamu yakini Sudah bukan waktunya tidak berani Solusi sudah tak jauh lagi Berdirilah di atas kaki sendiri Kau tentukan pilihan untuk sampai tujuan Dirimu sendiri yang akan mengantar selangkah demi selangkah Berani karena benar Takut karena salah waktuku yang kamu yakini Sudah bukan waktunya, tidak berani Solusi sudah tak jauh lagi Berdirilah di atas kaki sendiri Yeah, that's got this.